Вам потрібна робота менеджера з туризму? Якщо ви вмієте вмовити клієнта, підберете цікавий тур. Допоможете клієнту у веденні супроводу та консультації. Знаєтесь на перетині кордону, оформлені віз, а також на готельних базах володієте мовами та навичками продаж і вас не лякають соцмережі. Тоді запрошуємо до нас в команду Remote Employees на роботу менеджером з туризму.